Vem aqui hum. que foi no pé velho O que você é <laughs> é fez, velho? Levanta a mão aí, Marco Deixa eu ver o que foi no pé do hum. Matheus aqui. Matheus, só sorri pra câmera. <laughs>